Thank you. child. drogie, wasza manie. Niż to zatonić, że nie znasz robić, niż to zatonić, że nie znasz robić. W lesie stromiczek, na nim rośnie fruciczek, co uci robić.